تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فوٹو شاپ کے ایک آئی پی سی ایرر کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ہم اس ویڈیو میں سولو کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ایرر کا بتا دیتا ہوں کہ وہ ایرر کس طرح سے دکھتا ہے یا کس طرح کے آپ کس طرح سے آپ کے پاس آتا ہے تو میں یہاں پہ فوٹو شاپ کو یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں فوٹو شاپ کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ اڈوب آئی پی سی بلاکر کے نام سے ایک ایرر آ رہا ہے جو آپ کے جب بھی آپ فوٹو شاپ اوپن کرو گے تب آئے گا یا پھر جب آپ اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کرو گے تو تب آئے گا تو اس کو بار بار اوکے کرنے کی بجائے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیپ آپ دیکھ رہے ہیں ادیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ایرر آپ آپ کے کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بعد شو ہوتا رہے گا تو اس اس کو کو کیسے ختم کرنا ہے وہ آج میں میں آپ ویڈیو بتاؤں گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے مائی کمپیوٹر کو اوپن کر لینا ہے مائی کمپیوٹر کو اوپن کرنے کے بعد لوکل ڈک سی میں چلے جانا ہے لوکل ڈک سی کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ دو فائلیں آئیں گی ایک ہمارے پاس ہے پروگرام فائل ایک ہے پروگرام ایٹی سکس تو آپ نے 86 والے کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ کومنو فائل کے نام سے ایک فولڈر ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرتے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اڈوب کا فولڈر آئے گا اڈوب کے بعد یہاں پہ اڈوب کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا او او بی ای کا فولڈر ہے اس کو اوپن کر لیتے اس کے بعد ڈی پی ایپ اور ڈی پی ایپ کے بعد یہ آ گیا ہمارے پاس وہ آئی پی سی آئی پی سی آپ یہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہو اگر آپ کو یہاں تک آنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے لوکل ڈک سی کو اوپن کر کے یہاں پہ آپ نے سرچ کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے لکھ لینا ہے آئی پی سی اور اس کو سرچ کر لینا ہے تو یہاں پہ سرچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے لوکیشن کو میں نے بتا دیا آپ سیدھا ڈائریکٹ لوکیشن سے جا کے اس کو اوپن کر سکتے ہو تو اس کو اوپن کرتے ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے میں آئی پی سی والا فولڈر اوپن کرتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ اڈو کے کچھ یہ بلاکر ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں میں نے ڈلیٹ کے بٹن پہ کلک کیا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ڈلیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ ڈلیٹ ہو گیا اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اب بھی ہمارے پاس یہ ایرر دیتا ہے کہ نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس ہر جو تیس سیکنڈ بعد چالیس سیکنڈ بعد وہ آئی پی سی بلوکر اور روک کا ایرر آ رہا تھا وہ پرماننٹلی یہاں پہ ختم ہو گیا اب وہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا تو بس اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اگر اور کوئی آپ کو پرابلم ہو کس سافٹ ویئر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو ضرور بتاؤں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ